Donc une fourchette. Ouais. Une pièce avec un fil. Et. un parcmètre. vas-y, mon frère. vas-y, vas-y. faut mettre la pièce dans le parcmètre. D'accord. J'espère que ça va marcher. Comme ça, on va retirer avec le fil. Voilà. La fourchette. Là. Et on y va. Force. On tient un peu. Et. Oh, putain Oh putain Oh putain, c'est putain. Ça marche Vas-y, on se casse Allez, on se casse. Allez, on se casse, on se casse.